थोड़ा खुद तो किसके साथ जाना चाहेंगे इनके साथ जैकेट हम्म, सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ आप सिद्धार्थ मैं सिद्धार्थ ही लाइक चूज uh, सिद्धार्थ नहीं Siddharth in black jacket All right. Yeah. Good oh,